Hey guys, welcome back to another video. This time we have a drone. एविक मिनी टू तो जाते हैं दिखा भाई गलती से मैं फ्रंट डोर पे आ गया हूँ ये कह रहे हैं बैक डोर पे जाना है क्लिक एंड कलेक्ट के लिए तो बैक डोर पे जाते हैं गाड़ी लेके वहीं पर दिया जाएगा भाई जी जे बी हाई फाई का ये कस्टमर पिकअप है and I am going to park here and call these guys और I could actually go problem Yep. Cheers, mate. Thank you. लो जी भाई मिल गया है तो भाई click and collect order for Chauhan and this is it I show you ये भाई आइटम ये इसमें होगा ड्रोन इसका कंट्रोलर और ये फ्लाई मोर कॉम्बो है तो इसके साथ बैटरी बैटरी चार्जर और तीन बैटरी मतलब की और बैग ये आएगा ये ले भाई ये यूवी को भी देखना है भाई आप लोगों को यूवी यू लाइक इट चलो आप रख लो ये still heavy okay I can put you on the drone and then fly drone okay so you can go up no you not gonna fall नहीं हे hey गाइस क्या बोलते थे वैसे बोलो ऐसे नहीं पहले बोलो उसके बाद दिखाना पहले बोलो Hey guys, bolo. Hey guys, welcome back to another video. This time we have a drone. okay, तो भाई यूवी जो है इसका अनबॉक्सिंग करेगा और मैं आपको दिखाता हूँ फ्लाई तो बाद में करना तेरे पापा पे फ्लाई करना नहीं आता अभी पहले तेरे पापा सीखेंगे फिर तू सीखियो पहले बताना कि क्या क्या है इसके अंदर ठीक है तो अभी इसके साथ अनबॉक्सिंग करते हैं भाई आपको दिखाते हैं जबरदस्त तरीके से तो भाई आपके सामने अनबॉक्सिंग करते हैं यू भी मेरी हेल्प करेगा अनबॉक्सिंग में तो सबसे पहले तो भाई देखना है इसमें है क्या क्या आइटम तो इसको खोलना पड़ेगा तो भाई इसको ओपन करते हैं मैं अभी पहली बार ही देख रहा हूँ तो इसके अंदर भाई एक बैग है और डब्बा बाकी कुछ नहीं है ठीक है जी बैग के अंदर ये फ्लाई मोर कॉम्बो है तो ऑब्वियसली इसके अंदर ड्रोन कंट्रोलर और इसके अलावा बैटरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है विद दिस बैग अगर आप खाली ड्रोन लेते हो तो ड्रोन और कंट्रोलर ही मिलता है बस आपको ठीक है तो बैग भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है जैसे बेसिकली कैमरा बैग्स होते हैं काफ़ी स्टर्डी और रगेड तो वैसे हैं तो सबसे पहले भाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है ये है जी ड्रोन ये छोटा सा है भाई इतना छोटा है कि पॉकेट में आ सकता है तो अभी इससे देखेंगे बाद में पहले मैं बाकी चीज़ें दिखा दूँ क्या क्या है इसमें एक तो हो गया जी ड्रोन और ये क्या आइटम है हाँ ये कंट्रोलर है मैं ओपन कर देता हूँ इसको भी यू भी नेक्स्ट चीज तुम खोलो जरा दिखाओ जरा क्या है इसमें hmm, हाँ जी तो ये कंट्रोलर है जी इसका मैविक टू का कंट्रोलर थोड़ा सा डिफरेंट है और फोन इसमें um, हाँ ये देखो ये क्या निकाला यूवी ने ये देखो भाई इसमें एक तो चार्जर है ऑस्ट्रेलियन प्लग ऑब्वियसली और ये आपके फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए यूएसबी केबल्स और ये क्या आइटम है भाई पहले से इसे देखते हैं ये केबल हो गई चार्जिंग की बस ये डब्बा खाली है और क्या है भैया रुक जाए यार um, ये है जी अपनी बैटरी और बैटरी का चार्जर और कवर कुछ भी कह लो इसको ये देखो ये दो बैटरी है इसमें और बेसिकली एक खाली है तो वो जो कि एक लगी हुई होगी ड्रोन में वो उसकी है तो तीनों बैटरी ये चार्ज भी कर देता है और जो है इसमें हाँ ये ये पोर्टेबल चार्जर भी अगर आप इसमें कनेक्ट करोगे अपना यूएसबी तो बेसिकली वो आ, उसको फ़ोन को भी चार्ज कर देगा सो हम्म। so, ये तीन चीज़ें हो गई रुक जाओ ये इसकी भाई आ, वो होगी मैनुअल वगैरह तो ये ड्रोन है भाई दो सौ उनचास ग्राम का ढाई सौ ग्राम से कम तो इसीलिए इसको लाइसेंस वगैरह की या रजिस्ट्रेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है इसको आप कहीं भी फ्लाई कर सकते हो बिना किसी इश्यूज के आपका बैग मिलता है इसके साथ में एक ये कंट्रोलर ये ड्रोन हो गया और ये बैटरी चार्जर बैटरी पैक दो बैटरी एडिशनल आती हैं बाकी ये चार्जर वगैरह है तो this is the fly more combo actually और इसका लेने का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि अगर आप बैटरी इसकी लेने जा, जाते हो अलग से तो वो लगभग डेढ़ सौ दो सौ डॉलर की खाली एक बैटरी पड़ती है और इसके साथ में आपको दो बैटरी प्लस एक एडिशनल जो इसके साथ आ रही वो तो आ ही रही है और बैटरी चार्जर भी मिल जाता है तो आप अगर ये लोगे तो ज़्यादा फायदेमंद है हाँ जी तो भाई मैं सोच रहा हूँ चार्जिंग पे लगा रखा था मैंने मैं सोच रहा हूँ इसे ट्राई करके देखते हैं फिर बाद में चार्जिंग करेंगे तो बेसिकली मैंने ये माउंट लगा रखा है ताकि मैं ईज़िली आपको दिखा सकूँ सो so, हाँ जी तो आई होप आप देख पा रहे होगे मैं इधर करता हूँ ताकि उजाला रहे हाँ ठीक है एनीवेज <clears throat> हाँ तो दिस इज़ नाइस ये भाई क्लिप होती है ताकि प्रोपेलर जो हैं ये कनेक्टेड रहें इसके इसको आप निकाल लेते हो कभी भी और बेसिकली ये भी है एक charge to activate the battery इसको भी निकालना है और इनको भी खोलना है तो बेसिकली इसको खोल लो ये स्टिकर्स को अबे खुल जा भाई एक मिनट देखो जरा विकेट गिरी है भाई कोई शायद देखते हैं जरा ओ भाई जबरदस्त कौन स्मिथ स्मिथ ही आउट हो गया भाई स्टीव स्मिथ आउट हो गया भाई जबरदस्त देखो वाओ नंबर वन बैट्समैन एक रन बनाकर आउट बट एनीवेज मैं आपको दिखा रहा था तो वो देखते हैं भाई ठीक है जी आपको देखो मैच भी दिखा दिया मैंने साथ साथ अबे इसका ढक्कन खुल रहा बैटरी का एक्चुअली इनको प्रोपेलर को साइड करो इसको ओपन कर लो इसको भी साइड कर दो चलो भाई अब एक ये है जी ठीक है चलो जी ये भी खुल गया अब please remove the gimbal protector before taking off okay सही कह रहे हो भाई तुम open the cover press and hold the battery release button and remove the battery okay तो भाई कहाँ है बैटरी हाँ ये है जी बैटरी अभी चार्ज हो गई होगी क्योंकि मैंने थोड़ी देर तो लगा ही दिया है और इजीली स्लाइड इन हो जाती है मैविक मिनी uh, जो वन था उससे थोड़ा बेटर उसमें है जो मैंने रिव्यूज़ पढ़े हैं और ये कह रहे हैं जब टेक ऑफ करोगे तो ये बिठा लेना आप देखो फोर के है जो मिनी वन है वो फोर के नहीं है भाई तो ये ज़्यादा एडवांटेज नहीं है बट हाँ है तो है ही भाई एडवांटेज जो भी है और बाकी ये सेंसर हैं इसके और सेंसर इसके और कहीं नहीं है क्योंकि uh, जो अगर आप uh, प्रो लोगे या एयर टू लोगे तो उसमें सेंसर साइड में आगे भी मिलेंगे आपको और क्या ये बैटरी हो गई यहाँ से स्टार्ट होता है तो अभी मैं पहले इसके वो खोल देता हूँ भाई हैंड हाँ, ये पहले ये वाले खुलेंगे एग्जैक्टली exactly, फ्रंट वाले अब ये खुलेंगे बैक वाले ऐसे तो ये है जी आपका ड्रोन छोटा सा अगर मैं इसे पैक करूँ तो ये पॉकेट में भी आ जाता है और बैटरी का तो अलग ही है कंपार्टमेंट जो भी है इसको भी अलग रख लो अब ये सिस्टम है जी ये भी समझ लो मैंने चार्ज कर कर तो लिया ही है थोड़ा सा अब ये देखो इसके दो जो है ये नॉब जो है इसमें लग जाते हैं स्क्रू है इसमें तो बेसिकली ये एक स्क्रू इसमें लग गया जी और दूसरा स्क्रू लग गया जी इसमें जॉयस्टिक का अब ये जॉयस्टिक आप मूव कर सकते हो ठीक है फंक्शन कीज़ हैं ये उसको गिम्बल को मूव करने का है कैमरा गिम्बल को ये फ़ोटो और उसको चेंज करने का जहाँ तक मुझे पता है बाकी ये शॉट्स हैं नॉर्मल शॉट्स सिने शॉट या स्पोर्ट शॉट लेना है अगर आपको तो ये स्टार्ट करने का बटन है और ये होम बटन है मतलब कि अगर आपका जो है ड्रोन कहीं दूर चला जाए तो आप इसे प्रेस करके रखोगे तो वो आ जाएगा भाई और यहाँ आप अपना फ़ोन लगाते हो हाँ इन द मीन टाइम मैंने क्या किया है भाई चलो ये तो कनेक्ट हो गया ना अभी अभी क्या करते हैं मेरा फ़ोन किधर है भाई हाँ जी आ जाते भाई तो फ़ोन को इसमें लगाते हैं बेसिकली ये ओपन हो जाता है ऐसे और जितना ही बड़ा फ़ोन हो उसके हिसाब से आप इसको ऑन कर सकते हो ओपन कर सकते हो मतलब कि ऑन कह रहा हूँ बेसिकली फ़ोन को एक इसमें फंसना है फ़ोन को सॉरी थोड़ा सा व्यू ब्लॉक कर रहा हूं मैं but this is how it is ये लो जी ऑन हो गया है तो मैंने अभी इसमें ही मार दिया था मैं इसकी ऐप खोल लेता हूँ मैंने हाँ इन द मीन टाइम मैंने ना ऐप खोल डाल ली थी इसमें तो बेसिकली ऐप कहीं पड़ी होगी ये रही डी जी आई फ्लाई ये कनेक्टेड है प्रॉपरली हाँ ठीक है कनेक्ट एयर एयरक्राफ्ट ठीक है Mavic mini D J I mini two take out and install the control sticks ठीक है हाँ कंट्रोल स्टिक्स ये हैं भाई कर ली short press the remote controller अबे हाँ ये तो कनेक्ट किया ही नहीं है अभी बेसिकली रुक जाओ यार केबल तो निकाली नहीं थी अच्छा केबल में ये है भाई सिस्टम कि ये तो इस पर ही लगी रहेगी जिसमें कोई कुछ बना नहीं हुआ है उसको निकालना है अब ये देखो ये चेंज करनी पड़ेगी मेरे को क्योंकि ये एप्पल की लगी हुई आई है मुझे केबल कहाँ है भाई मेरी एक मिनट केबल मैंने इसमें डाल दी थी क्या लो भाई केबल ही भूल गया मैं कहाँ डाली थी फिर तो मुझे चाहिए भाई मेरी आ, ये वाली केबल तो मैं ये देखूँ ये कौन सा भाई अच्छा तो मुझे सेम एज इट इज़ चाहिए दोनों तरफ है ना क्योंकि मेरा फ़ोन ही वो वाला है हाँ जी तो ये वाली लगेगी भाई ये लगा देते हैं इसमें ये लग जाएगी मेरे फ़ोन में let me connect it first actually अब थोड़ा टाइट है या फिर मेरे को भी सही तरीके से लगाना नहीं आता है बट वेज चलो जी ये कनेक्ट हो गया है स्वाइप ओपन अभी कह रहा है short press the remote controller power button and then press and hold it again अल्टिन the remote control beeps to indicate it is powered on ठीक है जी हाँ जी आवाज़ भी कर दी इनने ऑन भी हो गया है अब ये कह रहा है भाई allow D J flight to access Mavic series ये ओपन तो कर दिए भाई ने प्रोपेलर भी ओपन है अच्छा ये कह रहा है इसको unfold the front and rear aft crams remove the gimbal protector slide the battery into the battery compound short press the aircraft power button अच्छा जी तो ये ये जो है ना भाई इसको निकालना ज़रूरी है इसको जब आप रखना चाहो स्टोर करना चाहो तब रख लो और एक इनको निकाल लो बेसिकली ये इसको होल्ड करने के लिए स्टोरेज के टाइम पे कि भाई अब ये गिम्बल है ना तो मूव करेगा वो वो बेसिकली तो मूव करना इसको फ्रीली मूव करने के लिए ये सब स्टिकर लगा खोलने ज़रूरी हैं तो let's just go out and see how it works unable to connect to the aircraft क्या कह रहा भाई अरे हो रहा भाई ये क्या कह रहा है इंस्टॉल सप्लाई का मतलब क्या है भाई अच्छा फर्मवेयर अपग्रेड हो रहा है तो ये कहता है भाई कि पहले फर्मवेयर अपग्रेड करो अच्छा फर्मवेयर फेल्ड हो गया है बिकॉज मैं बाहर आ गया हूँ मेरा वो वाईफाई नहीं चल रहा है let me go inside and check percent install हो चुका है और मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था ये आप जैसे देख रहे हैं इसमें ना जो प्रोपेलर्स हैं वो आ, स्टिक करने वाले नहीं जैसे प्रो टू में और उसमें हैं एयर टू में ये स्क्रू ड्राइवर के थ्रू लगते हैं तो इन्होंने इसके साथ में ये स्क्रू ड्राइवर भेजा है छोटा आ, क्योंकि छोटा चाहिए इसमें इससे आप खोल के ये नए वाले जो प्रोपेलर इसके साथ आते हैं प्लाइम और कॉम्बो के साथ ये लगा सको जब टूट जाए तो तो तीन सेट ऑफ प्रोपेलर्स हैं और ये जॉयस्टिक्स इसकी एडिशनल आई हैं दो उसके साथ आती हैं तो ये फ़ायदा होता है फ्लाई मोर कॉम्बो का इन एडिशन टू बैटरीज जो ये बैटरीज चार्ज हो रही हैं बैटरी हाँ, और बैटरी चार्जर भी है एक्चुअली तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप भाई अगर ले रहे हो तो बेसिकली आप फ्लाई मोर कॉम्बो ही लो क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं और एक चीज़ और मैं बता नहीं आपको भूल गया था आ, ये देख रहे हो आप ये इसमें ये मैं डालना भूल गया था मेमोरी कार्ड डालना <laughs> ज़रूरी है तो लकीली मेरे पास एक पड़ा था थर्टी टू गिग जो कि इनफ है because flight time is about thirty minutes तो अगर आप वो कर लेते हो तो ठीक है भाई तो मैं थर्टी टू गिग का एक डाल दिया है बाकी अगर चेंज करेंगे आगे तो देख लेंगे भाई अभी तो इतना ही ठीक है तो हाँ जी ये फॉर्मवेयर इंस्टॉल्ड हो गया है और लेट जस्ट गो बैक अब शायद ये चल जाएगा तो लेट जस्ट सी किसी भी आई ड्रोन को उड़ाने से पहले आपको उसका फर्मवेयर अपग्रेड करना ज़रूरी है जो कि मैंने किया और उसके बाद मुझे बैटरी के फर्मवेयर अपग्रेड की भी एरर आई तो मैंने बैटरी का भी फर्मवेयर अपग्रेड किया है और चूंकि मेरे पास फ्लाई मोर कॉम्बो है तो मैंने तीनों बैटरी का फर्मवेयर अपग्रेड कर लिया है अब और अब मैं इसे फ्लाई कर रहा हूँ डी क्लेम करता है कि D mini two ten kilometre की रेंज है उसकी बट मैं टेन किलोमीटर ऑब्वियसली नहीं करूँगा कभी भी और दूसरी बात थोड़ा सा ये क्योंकि छोटा है तो विंड वगैरह से भी इम्पेक्टेड है वैसे डी जी आई क्लेम करता है कि twenty four I think miles per hour की विंड अगर ये झेल सकता है बट uh, मैं उसने एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहता क्योंकि भाई uh, महंगा तो है ही हज़ार डॉलर का भी कोई सस्ता नहीं है हज़ार डॉलर का कैमरा अगर जो है आपका ड्रोन इधर उधर फ्लाई कर करके जो है खो जाए तो दिक्कत हो जाएगी तो चलो जी फ्लाई करते हैं घर के ऊपर हैं अभी हम और फिर पीछे की तरफ जो ग्राउंड्स हैं उधर जाएंगे लेके इसको और फिर वापस आएंगे